asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waa islaamay haddii aad nagu custaan ugu sabir haddii horena jirto kumaasda waxaa soo idlaaday soomaaliya premier league waxaan ku guuleysanay adeeg gaadiidka caalam bristol soddon iyo laba sana aan ku guuleysanay waxaana ammaan iyo bogaadin mudan macnin daahir amiin kaasi oo loo dhiibay naadiga gaadiidka labada sana ugu dambeysay wax fiican ka qabtay shaqa culusna ka qabtay isla sidoo kaleet waxaa lagu xasuusan karaa laacibkii xasaasi aad ku xasuusteen naadiga horseed ee sida kusoo kala tageen laakiin naadiga horseed sanadka horetay maadaama ay qaaday laakiin sanadkani waxaa ku guulaystay naadiga gaadiidka oo maamul cusub iyo macani cusub iyo ciyaartoy fariish daahira waa daahira aamiin wuxuu noqday macalinkii ugu da-deeraa ee soomaaliya premier league ku guulaysto haddii dib taariikh loo eego waxaan leenahay guud ahaan hambalyo hambalyo hambalyo waxaan maanta hambalyada halkan ugu dira dhammaan ciyaartoyda iyo maamulka waxaan leeyahay waa dadaashii halkan kasii wada soomaali bremier league waxa uu ahaa horyaalada sanadihii dambe kor usoo kacayay laakiin waxaa markii dambe meesha kala baxda qad kala baxeen maamulada cusub isbabedelaye taasna waxay u keentay dhibaato iyo dibdhac hoose laakiin ilaa hadda waxaan xal laga gaarin tiviyada ciyaaraha soo taga jira sida astaan iyo muqdisho muqdisho loo bixiye ciyaar bile kuwaasi aan ka daawa jirnay iyo asal kuwaas aan ka daawa jirnay ciyaaraha soomaaliya bremier asigo xiiso badan runaantii aniga si aad ayan ula socon jiray laakiin sanadkani maa la soconin sababtoo a ah waxa keenaga tahay halka laga daawa jiray iyo dhibaatada ciyaarta laga soo inkastoo laga soo tabiyo tv-ga maamulka ee eh, xiriirka soomaaliya eh, ciyaaraha kasitoos ay ugu socdeen iyo tv iyo tv qaarkood laakiin tviyada sida magaca weyn magacoodan kor u baxay sida astaan asal iyo muqdisho kebalme ay soo dii jireen dhamaan ciyaaraha guud ahaan waxaa leenahay naadiga gaadiidka hambalyo hambalyo ku jira hambalyo waxayna ku qaaday soddon iyo labo dhibcood naadiga kusoo xigtan waxay ahayd hegan kaasi naadiga halka horseed ay ahayd naadiga afaraad laakiin waxaa ahayd naadiga gaadiidka waxayna ku qaaday awood ayaan dhigi karnaa maadaama ay horyaalka iska raabteen naadiga naadiga horseed ee iskaga raabteen lugaheeda maadaama way ahayd kulankii gaadiidka iyo horseed kaasi oo go-aami lahaa in ay foomka qurux badan ay ku jirta gaadiidka gaadiidka halkaasi lagu soo ceebtay laakiin gaadiidka waxay samaysay wax aan innaba caadi ahan waxay kala tireen naadigii sanadka hore ku guuleystay horyaalka soomaali premier league eh, horseedkaasi saddex iyo hal ay kaga adkaadeen waxaana goola kamid a ah ka dhaliyay haddii dib ku xasuusiyo kaasi oo ahaa ciyaartooy kasoo tegay naadiga horseed isagoo si xun si xun kala tageen maadaama cayl oo koray ciyaaryaanka laguna amray inuu sameeyo eh, cayilka faraha badan inuu iska dejiyo laakiin xasaasiya ayaana xaaskiisa iyadoo garab taaganta waxay ku tiraadeen maamaahday dhaqan gasha oo ahayd dhaymna haddii dhiiqa dhowrahood waa un dhayma taasi ayaa maanta suurto gashay waxa uu noqday laacibkii kasoo tagay horseedkuna guuleystay horyaal saddex iyo laba saneetana u gacan geliyay naadiga gaadiidkiina horyaal hamtaan taa intaa waxaan ugu bixinaa ciyaarihii aan ka hadlaynay guud ahaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo halka kasii wada dadaalkiina waxaan leeyahay maamulka soomaaliya waxaan leeyahay hala hormariyo kubadda cagta kubadda cagta waa mida keliya ee soomaaliya indhahay ku eegeyso kubadda cagta waa mida keliya furdaamin karta wax walbo wax xayiran waxaan leeyahay kubadda cagta malahan qabiil mana cagta sideed sideeda iyada ayaa dowladda qofka qalbiyadeedana ku abuuri karto dadkana soo jiday karto kubadda cagta waa madaalyaha koowaad ee nolosheena aad ay umahadsantihin haddii aanda nala soo joogto waan ku baastan baa la joogaaga haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaa inaan nagu soo biirto si aan hor ugu socono mahadsanid